Բարև ձեզ։ Եկեք անենք C++-ի pointer-ների կամ ցուցիչների վարժություններ։ Այս կոդը ինչ կտպի եւ ինչու։ Խնդրում եմ ուղղակի մտածեք դրա մասին, մի կոդը աշխատացրեք, ուղղակի կոդը նայելով, ուսումնասիրելով փորձեք հասկանալ։ Ամ բայց պաուզա տվեք, մի քիչ մտածեք ու շարունակեք նայել, որ տեսնեք իմ բացառությունը։ Okay, ուրեմն իմ բացառությունը։ Ուրեմն ես միշտ երբ որ pointer-ների մասին եմ մտածում, ես սիրում եմ միտեղ գրել ինչ է կատարվում, որ չմոռանամ։ Հենց որ ես ստեղ ստեղծել եմ ոնց որ 3 հատ սյուն, միսյունը ուրեմն փոփոխականի անունը կլինի, միսյունը իր հասցեն, որը ուղղակի օրինակ կստեղծեմ, իսկական հասցեներ չեն լինի, եւ իրանց համապատասխան արժեքները։ Եվ եկեք հասկանանք ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն ստեղ մենք ստեղծում ենք մի հատ int փոփոխական a, որի մեջ մենք դնում ենք 20, չէ, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի հատ a փոփոխական, որի հասցեն թող լինի OX, OX գրում եմ, որ հասկանաք hexadecimal եմ, այսինքն 16-ական թիվա, ու ինչ որ թիվ հորինենք, չգիտեմ, 001, անկապ, անկապ ինչ որ թիվ հիշողության մեջ։ Իրականում իհարկե իսկական հասցեներ են օգտագործում, բայց սա զուտ օրինակ է։ Եվ իր արժեքը 20 է, չէ՞ որը իրականում տակից ներկայացնում է որպես binary 0-ներով եւ 1-երով եւ այլն, բայց դե այս օրինակում զուտ որ բաժ լինի, գրում եմ 20։ Okay, հետո ինչ է կատարվում։ Հետո մենք ստեղծում ենք մի հատ b, որը սովորական int չի պահում իր մեջ, այլ հասցե չէ, այս bin pointer է, այսինքն ցուցիչ է։ Նենց որ մենք նույնպես ստեղծում ենք մի հատ b, որը ունի իր հասցեն, ասենք 0x 00 չգիտեմ անկապ, ահա, անկապ ինչ որ հասցե, եւ իր մեջ մենք դնում ենք i-ի հասցեն, չէ՞։ Իսկ i-ի հասցեն սա է, չէ՞, հենց որ սա կոպի ենք անում եւ դնում ենք ստեղ որպես իր արժեքը։ Okay։ Այսինքն, ուշադրություն դարձրեք, որ pointer-ը ընդհանրը փոփոխական է, որի հա, արժեքը ուրիշ հասցե է։ Կամ բան, չէ՞։ Okay։ Հետո ինչ ենք անում։ Հետո տպում ենք a Okay, դե որ տպենք a, ինչ կստանանք։ Դե i i արժեքը, այնց որ 20, չէ՞, այնց որ սա ընդհանրապես կտպի 20։ Իրականում ոչ այդ փաստը, որ մենք ստեղ իր հասցեն վերագրում ենք b-ի մեջ, ոչ մի եղանակ չպիտի որ փոխի։ Եկեք ստուգենք, այնց որ compile անենք, աշխատացնենք 20, հա, այս մեկը շատ པարզ էր։ Իսկ հիմա նույնպես եկեք լուծենք այս մեկը։ Խնդրում եմ pausa տվեք, ինքնուրույն փորձեք։ Okay, իմ բացառությունը։ Ուրեմն մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական a, դե եկեք ստեղ գրեմ a։ Հորին եմ ինչ որ հասց է, ինչ որ հանգապ կապ չունի, որի մեջ մենք տնում ենք 10, չէ՞։ Okay։ Հետո մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական b, որը ունի իր հասցեն, բնականաբար 0x 0a ասենք, թե եւ իր մեջ դնում ենք i-ի հասցեն, դե i-ի հասցեն սա է, չէ՞, այնպես որ սա կոպիա ենք անում, դնում ենք ստեղ, չէ՞։ Okay, ստեղ ինչա կատարվում։ Ստեղ անում ենք աստղիկ b, չէ՞։ Աստղիկ նշանակում է տուր ինձ արժեքի արժեքը։ b-ի արժեքը որն է, դե b-ի արժեքը սա է, չէ՞, որը սա է, նույնն է, չէ՞, սա եւ սա նույնն են։ Հիմա այդ արժեքի արժեքը։ Այսինքն սա մեզ կտա 10, չէ, 10 գումարս 10 կտա 20, հետևաբար մենք պետք է, որ տպենք, եթե ես կոդը աշխատասնենք 20, եկեք տեսնենք, ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք և խնչեմ, ստանում ենք 20։ Իսկ այս կոդը ինչ կտպի, էլի նույնպես խնչում եմ ուղակի նայելով, փորձեք լուծել ես խնդիրը, ոկե, հիմա իմ բացարությունը, Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք ստեղծում ենք նրա փոփոխական a, որը ունի իր հասցեն 0x, չգիտեմ ինչ, ասենք թե sense, եւ իր մեջ դնում ենք 10, չէ, որպես արժեք, չէ՞։ Okay, հիմա ստեղ ինչ է կատարվում։ Դե եկեք սկսենք, քանի որ փակագծերով ենք աշխատում, եկեք սկսենք ամեն ներքին փակագծերից, չէ՞, այնց որ եկեք ստեղ սկսենք ստեղից։ Սա նշանակում է i-ի հասցեն։ i-ի, i-ի հասցեն, չէ, այսինքն սա, այսինքն այսքանը մեզ կտա ինչ-որ մի հասց է, ասենք թե ինչ-որ սենց մի բան, չէ, աստղիկը, երբ որ մենք դնում ենք հասցեի մեջ, տալիսա այդ հասցեի արժեքը, այ այս հասցեի արժեքը, նենց որ սա մեզ կվերադասնի 10, սա մեզ կտա այդ արժեքի հասցեն, այ այս արժեքի հասցեն, սա, հենց որ սա կվերածնի, կդառնա sense, ուպ, կներեք, մի րոպե, կդառնա sense, հետո սա կասի հիմա տուր հասցեի արժեքը, հասցեի արժեքը, նենց որ դա կվերադարձնի 10, նենց որ սա պետք է որ տպի 10, նենց որ հետեք հետ բերենք, հա, ոնց որ ես էր, հիմա եկեք աշխատացնենք, եւ խնդրեմ ստանում ենք 10։ Էլի, այս վարժությունների համար է, որ հիշացնեմ, որ երբ որ մենք դնում ենք այս խուճուճ այս այս բանը դիմացից, նշանակում է տուր ինձ հասցեն այդ փոփոխականի, չէ՞, այսինքն տալիս է i-ի հասցեն։ Երբ որ մենք աստղիկ ենք դնում հասցեի դիմաց, նշանակում է տուր ինձ այս հասցեի արժեքը, այդ հասցեի արժեքը, չէ՞։ Հետո մենք էլի ենք այս բանը դնում, նշանակում է այդ արժեքի հասցեն, հետո նորից այս ենք դնում, որպեսզի այդ հասցեի արժեքը, հա? Այսինքն սա մեզ տալիս է հասցեն, սա մեզ տալիս է հասցեի արժեքը։ Okay, նույնպես եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Նախ ինքնուրույն։ Okay, հիմա ես փորձեմ։ Ուրեմն նախևառաջ ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական a, որի մեջ դնում ենք 5, չէ՞, հենց որ ունենք մի հատ փոփոխական a, որի համար ասենք թե ամրագրվում է ինչ-որ հիշողություն, անկապ, որի մեջ մենք գրում ենք 5, որպես արժեք, չէ՞, այդ հիշողության մեջ։ Okay։ Հետո եւս ստեղծում ենք մի հատ b, որի մեջ դնում ենք 10, հենց որ b ինչ որ ուրիշ հասցե է ամրագրվում իր համար, անկապ օրինում եմ։ Կապ չունի, որի մեջ մենք դնում ենք 10, չէ՞, ամբողջական թիվ։ Ստեղ ինչա կատարվում, էլի սա փոփոխական է, c, որը ունի բնականաբար իր հասցեն, x0 b 0 b անկապ բան եմ հորինում, չգիտեմ, ասենք թե, հա։ Okay, ու իր մեջ դնում ենք i հասցեն, i հասցեն, այսինքն սա գալիս է մտնում է ստեղ, չէ՞։ Okay։ Մնացանք 6-րդ տողին, սա, ինչ է կատարվում ստեղ։ Դե սա նշանակում է 6-ու CE արժեքի արժեք, այսինքն հասցեի արժեքը, այսինքն CE արժեքի, այ որը սա է, որը սա է, չէ, սա եւ սա նույնն է, այդ արժեքի արժեքը, այսինքն s s մասը պետք է որ մեզ տա 5 գումարած b b արժեքը դե 10 է, չէ, հենց որ 10 գումարած ու ստեղ ինչ է կատարվում, ստեղ ինչ որ sense մի ինչ որ բան է կատարվում, չէ։ Դե սա մեզ կտա i-ի հասցեն, որը սա է, չէ, հենց որ դա կգա կմտնի այսքանի մեջ, մի րոպե։ Իսկ աստիկը նշանակում է հասցեի արժեքը դուր, այսինքն հասցեի արժեքը դուր, այսինքն սա մեզ կվերադասնի 5 նենց որ 5 գումարս 10 գումարս 5 պետք է որ լինի 20, չէ՞։ Նենց որ d-ի մեջ մենք ստացում ենք փոփոխական d, որը ստանում է իր հասցեն 0x a a a, ասենք թե, իր մեջ տնում ենք ինչ ասցին 20։ Տենց։ Ստե ինչ է կատարվում։ Ստեղ ուրեմն մենք ոչ թե c-ի մեջ, այլ c-ի արժեքի արժեքի մեջ c-ի c-ի արժեքի, որ նույնն է ինչպես որ սա արժեքի մեջ, այսինքն ստեղ դնում ենք d անգամ 2 d անգամ 2 d-ն ի՞նչ է դե d-ն եկեք ստեղ նայենք 20 է չէ 20 անգամ 2 այսինքն սա ստացվում է 20 անգամ 2 20 անգամ 2 եղավ 40 չէ նենց որ մենք c հասցեի արժեքի մեջ դնում ենք 40 այստեղ դնում ենք մի րոպե այստեղ մենք տնում ենք 40, տենց։ Եվ ստեղ ինչ ենք մենք անում, վեստում ենք i-ի հասցեն, դե i-ի հասցեն սա է, չէ, նենց որ ուր տպեմ դա, մի ռոպեմ, ուրեմն մենք տպում ենք աստղիկ, ampersand a, չէ, ուրեմն այս քանը դարնում է հասցեն, Սա ասում է հիմա այդ հասցեի արժեքը դուր, հասցեի արժեքը դուր, այսինքն մեզ կվերադասնի 40, չէ, այսինքն մենք պետք է, որ այստեղ տպենք 40, եկեք տեսնենք ճիշտ եմ ասում, թե չէ, compile ենք անում, աշխատացնում ենք և ստանում ենք 40, անցանք հաջորդին, խնչեմ նախ ինքնույն փորձեք, Okay, հիմա ես փորձեմ լուծել։ Ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական A, որը ունի իր հասցեն, էլի հորինում եմ, ասենք թե ինչ որ sense մի բան, որի մեջ գրվում է 4.2, չէ՞, տակից։ Հետո B-ը ստեղծվում, որը ունի իր հասցեն 0.0, չգիտեմ, A կամ անկապ, որի մեջ գրվում է 2, չէ՞։ Հետո C-ը ստեղծվում, C, որը ունի իր հասցեն 0x 0b a, ինչ որ շանկապ, որի մեջ գրվում է b-ի հասցեն։ Սա նշանակում է տուր b-ի հասցեն, չէ՞։ b-ի հասցեն սա է, չէ՞, այնց որ դա գնում է մտնում է այստեղ, չէ՞։ Okay, 6-րդ տողը։ Ուրեմն ինչ է այստեղ կատարվում։ Ուրեմն նախ եկեք այս մասը լուծենք, չէ՞։ Նենց որ, մի րոպե, սենց անեմ։ Okay։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Այսքանը ասում է՝ տուր ինձ b-ի հասցեն, դե bay հասցեն սա է, չէ՞, հենց որ այսքանը գայս է եւ մտնում է այ ստեղ։ Հետո սա ասումատուր ինձ հասցեի արժեքը։ Հասցեի արժեքը 2, հենց որ դա մեզ կվերադառնի 2, չէ՞, հենց որ այսքանը մեզ կտա 2։ Դա անգամ գիտեք ինչ եկեք արտագրեմ ստեղ, սենց Հիմա եկեք լուծենք այս մասը, ինչա ստեղ կատարվում։ Դե այսքանը ասում է տուր ինձ i-ի հասցեն, չէ՞։ i-ի հասցեն, ասենք թե սա է, չէ՞, օրինակ որպես։ Ինչ որ հասցե է տալիս։ Okay։ Հետո այս աստղիկը ասում է հիմա այդ հասցեի արժեքը տուր։ Այս հասցեի արժեքը տուր, այսինքն 4.2 4.2, չէ՞։ Ու բազմապատկում ենք իրար, չէ՞ այսինքն ստանում ենք ինչ 8.4 անգամ 2 16.8, չէ՞։ 10, այսինքն այս քանը տալիս է մեզ 16.8, 16.8 որը մենք վերագրում ենք ոչ թե C-ի մեջ, այլ C արժեքի արժեքի մեջ, այսինքն C, այս C-ն է սա, չէ, արժեքի, որը է սա, արժեքի մեջ, այսինքն IS 2-ը փոխվում է ու դառնում է 16.8, հա, այս տողի պատճառով, չէ՞։ Okay։ Հետո մենք ինչ ենք անում։ Տպում ենք A, A-ի արժեքը 4.2 է, չէ՞, հենց որ մենք կտպենք 4.2, 4.2 եւ հետո B, B-ի արժեքն է 16.8, չէ՞, 16.8 Չէ, ինչ-որ sense մի բան։ Եկեք ստուգենք, compile անենք, աշխատացնենք 4.2 եւ 16.8։ Իսկ հիմա եկեք փորձենք այս մեկը լուծել, նախ խնդրում եմ ինքնուրույն, պաուզայով եւ այլն։ Okay, հիմա ես փորձեմ։ Ուրեմն նախ մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական d, որը ստանում է ինչ որ մի հասցե, կապ չունի ինչ, որի մեջ դնում ենք 4.3, չէ՞։ Հետո ստեղծում ենք եւս մի հատ փոփոխական queue, որը ստանում է ինչ-որ ուրիշ հասցե, որի մեջ ինչ ենք տնում 1.5, չէ՞։ Ինչ է կատարում ստեղ, դե PTR-ը իմիջալոց էս փաստը, որ ստեղ ոնց որ տարածություն կա, այդ կապ չունի, սա նույնն է ինչպես որ սա կամ սա կապ չունի։ Դենց որ ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական PTR, ptr, ptr, որը ունի իր հասցեն 0x0 ինչ որ sense մի բան, եւ իր մեջ դնում ենք day հասցեն, չէ՞, սա նշանակում է day հասցեն։ day հասցեն, դե սա է, այնց որ սա կոպի ենք անում, դնում ենք ստեղ, չէ՞։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Դե այս մասը նշանակում է դուր ինձ pointer-ի արժեքի արժեքը, դե այս ptr-ի արժեքի, որը սա է, արժեքը սա է, չէ, այս բլոկն է։ Այդ դա մենք ավելացնում ենք 1-ով, այսինքն դառնում է ոչ թե 4.3, այլ 5.3 ոնց որ սա դառնում է 5.3, հա, այս 6-րդ տողի արդյունքում։ Հետո ինչ ենք անում։ Հետո ասում ենք asterisk pointer, այսինքն pointer-ի արժեքը մենք ուզում ենք դարձնենք q-ի արժեքը։ Okay նենց որ հիմա այս այս տեքյուն նույնն է ինչպես որ 1.5, չէ՞, 1.5։ Այսինքն մենք հիմա այս pointer-ի արժեքի արժեքի մեջ վերագրում ենք 1.5, նենց որ այս pointer-ի արժեքի, որը սա է, արժեքի մեջ վերագրում ենք 1.5, չէ՞։ Այս հետ տնեմ q, որ parse լինի։ Okay, հիմա ստե ինչ ենք անում։ Ստեղ ասում ենք հիմա դուր pointer-ի արժեքի արժեքը, այնպես որ pointer-ի արժեքի որը սա է, արժեքը, որը 1.5 է, հենց որ սա կտպի 1.5, հետո կտմեք d, դե d արժեքը ինչ է, 1.5, իսկ q-ի արժեքը ինչ է, q-ն, հեսա q-ն, էլի 1.5, նենց որ սա էլ նույնպես կտպի 1.5, նենց որ եկեք աշխատած, compile անենք, աշխատացնենք, եւ ստանում ենք 3 հատ 1.5։ Իսկ հիմա այս խնդիրը։ Խնդրում եմ ինքնուրույն լուծեք։ Հիմա ես փորձեմ։ Ուրեմն փոփական եմ ստեղծում a, որը ստանում է ինչ որ մի հասց է, որի մեջ դնում ենք արժեք 7, չէ՞։ Հետո ստեղծում ենք եւս փոփոխական b, որը ունի իր հասցեն ինչ որ անկապ հասց է, որի մեջ դնում ենք 13։ Հետո ունենք c, որը իր հասցեն ունի, որի մեջ տնում ենք b-ի հասցեն, b-ի, b-ի հասցեն, չէ՞, այսինքն սա գալիս է մտնում է ստեղ։ Սա նշանակում է հիմա c-ի, c-ի, c-ի արժեքի, արժեքի, արժեքը, այս 13-ը, մենք վերագրում ենք, դարձնում ենք 2, հենց որ այս 13-ը դառնում է 2, Հետո տպում ենք a, դե a-ն որ տպում ենք, տպվում է իր արժեքը, նենց որ 7 եւ b, որի արժեքը կլինի 2, նենց որ կտպենք 7 եւ 2, կտպենք 7 եւ կտպենք 2։ Եկեք տեսնենք, compile անենք, աշխատացնենք 7 եւ 2 խնդրում եմ փորձեք լուծել այս խնդիրը, նույնպես նայելով, ուսումնասիրելով եւ այլն։ Okay, հիմա ես փորձամ ուրեմն ստեղծում ենք a, որը կստանա իհարկե իր հասցեն, չէ, միտեղ պետք է գրվի ինքը։ Եվ գրում ենք հիշողության մեջ 500 որպես իր արժեքը։ Okay, հետո պահում ենք b, որի հասցեն թող էլի լինի ինչ որ անկաբան, ասենք թե, որի արժեքը թող լինի 10, հա։ Հետո ստե ինչ է կատարվում։ Դե ուշադրություն դարձրեք, որ սա ստորակետ է։ Այսինքն սա նույնն է ինչպես որ եթե մենք սենց գրենք չէ նույն բանն է ստացվում այնց որ գիտեք ինչ եկեք սենց էլ թողենք որ parse լինի բայց երկուս այսինքն սա եւ սա նույն բանն է okay ուղղակի սենց գրեմ որտեղ մի շավլի parse է okay ինչ ենք անում ստեղ դե i-ի հասցեն ենք վերցնում i-ի հասցեն սա է եւ դնում ենք d-ի մեջ որպես արժեք դե d-ին պետք է ստեղծենք d որը ունի ինչ որ հասցե 0x00 AA, ասենք թե, եւ իր մեջ դնում ենք i հասցեն, չէ՞։ Այս i հասցեն։ Հետո ստեղծում ենք z, որը ունի իր հասցեն, որի մեջ դնում ենք ինչ, b հասցեն, չէ՞։ Սա նշանակում է b հասցեն, b հասցեն, հեսա։ Սա գալիս մտնում է ստեղ։ Հիմա ստեղ մենք D-ի մեջ վերագրում ենք Z, okay, դե ինչ աստեղ կատարվում, նայք, չեմ ուզում, որ շպոտվեք, եկեք մի հատ ավելի պարժ օրինակ ցույց տամ, որ հասկանաք ինչ աստեղ կատարվում, ասենք թե, եկեք մոռանանք այս կոդի մասին, մի պահ, ասենք թե այս էր մեր կոդը, չէ, այդ ժամանակ, եկեք էլի մոռանում ենք այս պահի պահի մասին, մենք կստեղծեինք a, որը կունենար իր 0, չէ, որի մեջ մենք կդնենք 500 չէ։ Այս պահում եմ զուտ, որ չմոռանանք էլ ինչ էինք անում։ Հետո ստեղ ստեղծում ենք b, որը ունի իր հասցեն, ասենք թե, չգիտեմ, sense, որի մեջ մենք տնում ենք 10, չէ։ Երբ որ մենք հետո անում ենք sense բան, a b Դա նույնն է, դե b-ն նույնն է ինչպես որ 10, չէ, այսինքն դա նույնն է ինչպես որ sense անենք։ Իսկ ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է i-ի մեջ որպես արժեք դնում ենք 10 i արժեքը արժեքը դառնում է 10, չէ՞։ Այսքանը པարզ է, չէ՞։ Իսկ հիմա վերադառնում ենք մեր օրինակին։ Այսինքն, երբ որ մենք d-ի մեջ վերագրում ենք z, դե z-ին ի՞նչ է։ Դե z-ին իր նորմալ ներկայացնում է իր արժեքին, չէ՞, որը այս պայն այս խառը ինչ որ հասցեա, չէ՞, ինչ որ որևէ հասցեա։ Okay, այսինքն ստացվում է այս արժեքը գնում է մտնում է d-ի մեջ, որպես d արժեք, այսինքն սա գնում է մտնում է այ ստեղ։ Էլի ցույց տամ։ Երբ է։ հա։ Ա D D-ն pointer է, չէ՞, հետեւաբար իր արժեքը ինչ որ հասցե է։ Z-ն էլ է pointer, այսինքն իր հա- իր արժեքը ինչ որ հասցե է։ Երբ որ մենք անում ենք D-ին վերագրում ենք Z, նշանակում է Z արժեքը, որը I S հասցեն է, գնում է մտնում է որպես D արժեք, այսինքն սա սա գնում է մտնում է I ստեղ։ Okay։ Դա 7-րդ տողի արդյունքն է։ Հետո ինչ ենք անում։ Ասում ենք, okay, d արժեքի արժեքը, դե d արժեքի, որ նույնն է ինչպես որ սա, արժեքը այս այս սա։ Մենք ավելացնում ենք 20-ով, նենց որ 10 ավելացնենք 20, դառնում է 30, չէ՞։ Okay, հետ եղավ 8-րդ տողի արդյունքը։ Հետո տպում ենք a դե an ներկայացնում է իր արժեքը, չէ, որը 500 է, այնպես որ սա կտպի 500, սա էլ կտպի b-ի արժեքը, որը կլինի 30, չէ։ Եկեք տեսնենք ճիշտ է։ Փաշխատացնենք 500 եւ 30։ Սա հետաքրքիր խնդիր է, խնդրում եմ էլի նախ ինքնուրույն փորձեք լուծել, հետո շարունակեք, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Okay, ինչ է կատարվում։ Դե մենք սկսում ենք main-ից, քանի որ մեր ծրագիրը main-ով է, չէ՞, սկսում այս ֆունկցիայով։ Նենց որ մեր main-ը սկսում է, դե մեր կոդը սկսում է 12-րդ տողից։ Նենց որ ինչ ենք անում, ստեղծում ենք 3 հատ փոփոխական, չէ՞, C, B եւ A։ Նենց որ եկեք դենց էլ անենք։ Ստեղծենք մի հատ C փոփոխական, որը ունի իր հասցեն, մի հատ B փոփոխական, որը ունի իր հասցեն, փասենք թե եւ մի հատ էլ փոփոխական a, որը ունի իր հասցեն։ Անկապ։ Okay, հետո ինչ ենք անում։ 10-րդ տողում c մեջ որպես արժեք տնում ենք 5։ c արժեքը լինում է 5, չէ՞։ b մեջ տնում ենք c հասցեն։ c հասցեն գնում է մտնում է b արժեքի մեջ։ Չէ՞ ստեղ a-ի մեջ մենք դնում ենք b հասցեն, b-ի հասցեն, մենք դնում ենք a, որպես աժեք։ Okay, դա այս քանտողը կտա այս արդյունքը, հա, մոտավորապես հիշողության մեջ, ինչ-որ sense մի բան։ Okay, անցանք առաջ, ուրեմն ստեղ մենք անջում ենք f ֆունկցիային, փոխանցելով c, b եւ a արժեքները, որոնք որ դե c-ն գնում է մտնում է x-ի մեջ, b-ն py-ի մեջ եւ a-ը ppz-ի մեջ, չէ՞։ Okay, բայց ինչ է կատարվում հիշողության մակարդակով։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն, երբ որ մենք կանչում ենք այս f-ին, հիշողության մեջ ստեղծվում է դե փոփոխական x, չէ՞, որը ստանում է բնականաբար իր ինչ որ հասցե 0 1 6, ասենք թե, որի մեջ Ինչ ինչ արժեք է մտնում։ Դե C արժեքը, չէ՞, C արժեքը ինչ էր, C արժեքը 5 էր, դե այդ 5-ը գնում է մտնում է whoop x-ի մեջ, այսինքն x-ի մեջ, ցած։ Չէ՞։ Հետո ստեղծում ենք py, որը իր հասցենա ստանում, ինչ որ անկապ, ըմ, որի արժեքը ի՞նչ է, դե b-ի արժեքը, Չէ, bay արժեքը գնում է, մտնում է py-ի մեջ։ Bay արժեքը ինչ էր, սա էր, այնց որ դա գնում է, մտնում է py-ի մեջ։ Եվ a արժեքը, a արժեքը եղավ սա, գնում է, մտնում է PPZ-ի մեջ, չէ, նենց որ ստեղծում ենք PPZ, իրան տալիս ենք ինչ-որ անկապ հասցե, և վերագրում ենք արժեքը, հա, A արժեքը գնում է, հասնում է PPZ-ի մեջ ստանում ենք միած sense մի բան։ Okay, այդ եղավ այս առաջին մասը։ Հետո մենք ստեղծում ենք y կամ y եւ z փոփոխականներ, չէ՞, հենց որ y փոփոխականն է ստեղ ստեղծվում, ստանում է ինչ որ հասցեմ։ Ամ դե հա, արժեք դեռ չեն գրում, հետո z էլի իր արժեք հասցեն է ստանում։ Ամ ինչ որ sense մի բան։ Okay, անցանք ստեղ։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Դե այս եկեք բաժանենք, այս աստղիկի աստղիկն է, հա, ստանում։ Այնց որ առաջին աստղիկը այսքան է, այսքան է։ Մեզ կտա PPZ արժեքի արժեքը։ PPZ-ն ուրա, հեսա PPZ-ին, իր արժեքի այս արժեքը, այսինքն սա գալիս է մտնում է այ sense Իս երբ որ աստիկ ենք դնում հասցեի դիմաց, դա նշանակում է դուր ինձ այդ հասցեի արժեքը, այսինքն այս հասցեի, այս հասցեն որն է, այս է, չէ՞։ Այս հասցեի արժեքը, այսինքն 5, այսինքն սա դառնում է 5, չէ՞։ Բայց ոչ թե ուղակի 5, այլ հենց այս 5-ը, քանի որ մենք շատացնում ենք կամ վերագրում ենք հետ, երբ որ մենք ավելացնում ենք 1 եւ վերագրում ենք հետ։ Այս սա, այս սա դառնում է 1 6 Չէ՞։ Հետ բերենք այս, ահա, խնդրեմ։ Այսինքն էլի եմ ասում, այսքանը, չէ՞, այսքանը կտա մեզ PPZ արժեքի արժեքը, հետո այս վերջին աստղիկը մեզ կտա այդ հասցեի արժեքի բլոկը, այս սա, որին մենք ավելացնում ենք մեկով, խնդրեմ, այսինքն ինքը դառնում է 6, 5 էր, դառավ 6, չէ՞։ Okay, այդտեղավ այս տողը։ Ստե ինչ է կատարվում։ Դե ստեղ մենք z-ի մեջ դնում ենք ինչ։ Դե ppz արժեքի արժեքը, հետո այդ հասցեի արժեքը, այնց որ ppz, ppz արժեքի արժեքի արժեքը, հետո այդ արժեքի արժեքը։ Այսինքն ստանում ենք 6, հետևաբար z-ի մեջ դնում ենք 6, այսինքն ստեղ գրում ենք 6։ Չէ՞։ Հաջորդը ուրեմն վերցնում ենք py-ի արժեքի արժեքը, py-ի արժեքի արժեքը, այս 6-ը եւ ավելացնում ենք նրան 2-ով։ Նենց որ այս 6-ը դառնում է 8, չէ՞։ Հետո ստեղ y-ին որպես արժեք, y-ի արժեքը դարձնում ենք py-ի արժեքի արժեքը, դե py-ի արժեքի արժեքը արժեքը, այս 8-ն է, չէ, նենց որ այդ 8-ը մենք դնում ենք y-ի արժեքի մեջ։ Հետո ստեղ x-ի արժեքը ավելացնում ենք 3-ով, նենց որ x-ի արժեքը ավելացնում ենք 3-ով, ստանում ենք 8 Եվ վերջում տպում ենք վերադասնում ենք x x գումարած y գումարած z, այսինքն x-ի արժեքը 8 գումարած y-ի արժեքը, որը էլի 8 է, կում արած z, որը 6 է, չէ՞։ Սա ոնց որ կտա 22։ Երբ մեր կոդը ուրեմն այս ֆունկցիայից դուրս գա, այսինքն երբ որ այս ֆունկցիան արդեն հաշվարկի իր պատասխանը եւ մեզ վերադասնի 22, այն փոփոխականները, որը ստեղծվել են իր համար, միանգամից հենց պուպ ջնջվում են եւ դուրս են գալիս ավելի շուտ ոնց որ մոռանվում են, հա, այսինքն այդ հատվածը ոնց որ հետա վերադարձնում, որպեսզի մենք կարողանանք ապագայում ուրիշ փոփոխականներ ստեղծենք եւ ամրագրենք այդ հիշողությունը։ Ամ Okay, եւ ուրեմն մենք պետքա հիմա տպենք 22, չէ՞։ Եկեք տեսնենք ճիշտ ենք հաշվարկել, այնց որ եկեք ստուգենք։ Հա, Խնդրեմ, ստանում ենք 22։ Այդքան բան, հույսով եմ այս ամենը օգտակար էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Օրեր։